cosaan ca kër maam ñun sunu delloo xam nga cosaan neex na Proses projet bi maa ngi ko étudier non non bàyyi dara waxal ma tubaab bi maa ngi Dakar rek maa ngi Dakar. Góora wax yang yaa tax mo koy wax nga ne ko yaangi dakar ta yaangi village da nga djum mako wax ko nit man na la wo telephone nga nek village nga ne ko yaangi dakar eh gëna ci sama affaire ñu telephone vous. Allez, def. ça va damaa bëggoon ñu waxtaan. bisimilah. yow laa digg. papa dama bëggoon a toog bëgguma del réew ma. lam. lu xew damaa xalaat ne bu fi indi benn xalaat ne ma bàyyi def naa déedéet papa man daal dama fe bëggoon def lo xamanteni dina ci gagner lu toll la ma ra gagner feulé mbalu ko ëpp yaakaar naa ni mooy li gën. lolu moy lan ma ngi ci xalaat waye dara guma ma nga wax sama yaay kan man yow kay da nga bëgg dékkal dekkal guerre mondiale waxal ko ko sa bopp wa papa bu ni ma papa defal li ma la wax waxal ko ko sa bopp ah baxna maaleykum salaam. Diop Guèye. tante mami asin. eh sama doom janggut naa def. maa ngi Bah. dama jaar rek di nuyoo jarbaat ak silma laaj la naka fële nu mu def nooy dundee tubaab ya ak seen taax yu kawe dégg naa nag am nañ ay saxaar yoo xam ne si biir suuf si lay daw jarbaat wax ma li xew fële Ya karena wuute naa ak li fii de wuute na bu baax ndax fii dafa mel ni taabi dafa taxaw di dox amul bruit amul yàkkamti amul njëkkalante boo fiy dund day mel ni sa day gudd waxuma la li xew fii li xew fële laa bëgg a gis moo ne de ab yow rek laa ragal wóor naam te neex naam waaw wóor na te neex na alhamdulilahi rabil alamin tonton dama bëgg a di Sénégal toog fan fii Wow. Love you, Dev. Gue udah mirat, gue nego bahak Kira pemadanya yang mau mang ma kumba ñaari jund la na xob ba jox ma kumba na xob ba junni jox ma ki dal xaaral ma sant ko kañu ko fi mu toll nii xamaguma li ma war wara def waye am na lek sa ko te yaakar na ni xalat bu baax ma bëggoon nga ko sama yaay kan man Budaya lolo looloo tax nga di ma jox sa xaalis teel sa ñaari junne ngi nii ma góora da ngay may dana gis nga xam nga bu ma ko waxe sa yaay lan moma ci fekk bis bu ma ko waxee guerre mondiale dina dekk wa baxna kon maa ngi ñu ag keug